Así representamos en nuestro bailable nuestros derechos como compañeras de ocupar cargos, de ocupar cargos en nuestros pueblos, municipios y zonas, ya sea de ser autoridad o de, de comisión de cualquier área de trabajo. Representamos bailando que nuestros compañeros nos tienen que dar el espacio y nos tienen que respetar tal como está de ley de acuerdo de nuestra capacidad. Hoy la organización zapatista es con hombres y mujeres, aunque la participación de nosotras, las compañeras, es poco, pero vamos aprendiendo, poco a poco. Por eso, en nuestro, en nuestro bailable representa que primero eran muchas, muchos los compañeros y sola una compañera pero esa una fue invitando, animando, dándole a su lugar y de atrás los compañeros para cambiar, para cambiar la cultura mala que, que, que se ha practicado durante muchos años. Hoy somos nosotras, las compañeras que bailamos los pensamientos para crear y proponer varios trabajos. Luchamos bailando y en, nuestros bailar, en, nuestro bailar logramos hacer muchas cosas. Bailando hacemos nuestros trabajos porque en esta organización somos la que organizamos y somos muy tomados en cuenta. Perdón por nuestras músicas, pero nuestras letras son nuestras palabras. Muchísimas gracias compañeras y compañeras de la secta internacional Somos del Caracol Tras La Garrucha, municipio autónomo San Manuel. Vamos a presentar un, baile título Derechos de las Mujeres. なんだって